jalanan dan aku nggak pernah menyangka sampai dari dan aku belum apa-apa sih Ini baru mengapa sih saya buat pameran tunggal ini? Sebenarnya buat penandaan, penandaan untuk memulai awal saya untuk menyadari bahwasanya saya ini iya teman tak punya gambar ini, teman tak punya melukis ini. Jadi bahwasanya untuk memantapkan saya melukis itu sulit karena berbagai berbagai alasan untuk melukis itu, itu sulit banget jadi saya saya sangat saya, saya sangat benar-benar berjuang untuk benar-benar mendamaikan diri saya untuk melukis ini jadi dulu saya berontak saya nggak mau melukis karena bagi saya melukis itu sesuatu yang apa sih gaya apa sih caranya berbeda ya uangnya untuk apa jadi kayak semacam ya, baru kan gue lah tapi aku terus dibawa ke arah sana dan yang ada dikatakan nanti kepanjangan jadi ah, alhamdulillah hari ini juga akhirnya perlahan aku melukis kalau mengenai mohon maaf dan itu hanya mungkin kebetulan atau apa jadi ini sebuah anu aja memang saya dari awal memang suka jadi nggak ada maksud apa-apa jadi ini sebuah sebuah kepedulian aja semua nggak nggak ada maksud ke ya, harus jadi iya. arti di sini adalah saya menyatakan bahwasanya art dan taste itu tak akan bisa dipisahkan jadi art itu adalah seniman yang memang tertagi jadi kita ini sebenarnya terpilih bukan dipilih Energi kita ini sudah sudah terpilih bukan memilih kita mungkin kalau memilih tapi sebenarnya kita nggak bisa kita sudah takdirkan dan Tuhan yang menakdirkan itu dan kita nggak bisa dan aku memilih untuk ya wis dia ya damai aja dengan menikmati ini walaupun saya kerja walaupun saya apa saya menikmati bahwasanya berkesenian itu bagian dari ibadah bagian dari bersosial bagian dari apapun itu yang penting membahagiakan orang itu nggak harus tentang apa membahagiakan orang itu dari sini dari apapun ini bisa membahagiakan dan insya Allah itu bisa semoga menjadi manfaat untuk yang lain